operator farruh media yomg'ir yog'ib yuzlarimni silar idi. sevar edim yor sevgimni bilar idi. xayrlashmay bir söz demay ketar indi. ay sevgilim va'dalaring qayda qoldi to'kildi ku nolalar yuragimni allalar qolindi va'dalar bevafogina vefa ginen yomgırlar yurak ey baxtga yetmoqlik uchun muhabbatdan yegilmasin ko'ngil berib ishonganing dilg'ashlar dilg'ashlar manzil yo'q o'yinlar qayga boshlar yomg'irlarda ko'rinmasin ko'z yoshlar ko'z yoshlar muhabbatdan yegilmasin bu boshlar bu boshlar ko'ngil berib ishonganing dilg'ashlar dilg'ashlar manzil yo'q o'yinlar qayga boshlar